снег снег мешая, ночь идет большая. что такое? Они так сильно палец кусают. Я держалась, как могла вторую, блядь. Сядь ровно,